kantuk berkah saking para almarhumin ingkang kawula banggaaken sedaya rencang-rencang ingkang sami khidmah wonten pemerintahan yakni rencang-rencang santri ingkang dipun dapuk kalian masyarakat kemudian berkhidmah di pemerintahan wabil khusus gubernur kebanggaan muslimat Ibunda Khofifah Indah Parawansah wonten Ibnul Karim ingkang sakmenika nyepeng setunggaling partai wonten negeri Indonesia menika Agus Muhaimin Iskandar dan segenap rombongan wonten malih Ibnul Karim engkang kebetulan nyepeng kepemimpinan wilayah salah satu partai wonten Jawa Timur Mas Anwar Sadat lan sedoyo mawon ingkang alhamdulillah wonten dalu punika kersa akan hormah hol wonten pondok Al-Falah Ploso menika mugi-mugi barokatil haul panjenengan sedoyo ingkang sami ngabdi datang pemerintahan s estu-estu pikantuk taufik ainayah hidayah sayang Allah subhanahu wa ta'ala tansah dipun gampilaken sedaya ipun tansah dipun jagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama dalam s estu-estu ngaturakan agunging matur sembah nuwun datang para masyayih wabil khusus simbah kiai kafa simbah kiai said Agil sirot wonten tengah-tengah kita Ketua PBNU Jawa Timur Simbah Kiai Marzuki Mustamar Setoyo para masyayih estu-estu dalem ngaturakan matur suwun kerawan panjenengan mugi-mugi kerawan panjenengan estu-estu berkai datang pondok meniko estu-estu nambahi semangat kagem bolo-bolo sing sami ngawas wonten meriki lan mugi-mugi panjenengan-panjenengan tansah binaringan sihah wal afiyah para masyayih khususipun Simbah Yehuda Mbah Nyai Radiyah kula nyuwun sangat datang panjenengan sedaya panjenengan akan mugi-mugi tansah binaringan sihah wal afiyah pinaringan panjang yuswa dalam kondisi yang prima untuk kemudian membimbing kulo panjenengan sedaya panji Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken Masalul ulama inna masalul ulama kama salis sab'a eh, kama salin nujum fis sama. Inna masalul ulama kama salin nujum fis sama. Yuhtada fiha yuhtada biha fi dulumatil barri wal bahr Mbah Yai Mbah Yai para sesepuh-sesepuh kita kiai-kiai kita menika laksana bintang-bintang yang ada di langit. Beliau-beliau adalah petunjuk kita, beliau-beliau adalah GPS bagi perjalanan usul kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan tamasat ausyaka antadilla al-hudat. Fa idzan tamasat ausyaka'an tadillal hujad ketika satu persatu mulai dipun pundut dening Allah subhanahu wa ta'ala maka secara otomatis petunjuk arah kita mulai hilang mulai redup mugi-mugi beliau-beliau estu estu estu pinaringan syihah lan panjang yuswa kulo nyapo jenengi disebut Ya Allah, ya ngeten iki. Kula kemutan dawuh Imam Nawawi, masalul alim masalul hammah. Wong alim iku koyok hammah, koyok padusan banyu anget sing bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit ay ainu ma'in harin yustashfa bil ihdisali fiha alhammah kiai niku koyok padusan banyu anget sing iso nih penyakit-penyakit kita hal bu'ada wa hal akriba panjenengan para alumni para santri tebih-tebih mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, Jawa Barat, Jakarta, Banten, semuanya melakukan segala cara untuk kemudian mendekat kepada para masyayikh kita, sedangkan kami-kami yang ada di rumah seringkali tidak memperhatikan betapa pentingnya kehadiran beliau-beliau betapa luar biasanya keberadaan beliau-beliau Wayahnya ngeten iki nembe krasa nembe krasa murmur disebut jenengi. ya Allah di hal bu'ada wa yatruku hal akriba fabainama hiya kadzalik idhara ma'uha uha dan ketika situasi tetap seperti itu santri-santri berdatangan ribuan santri puluhan ribu berdatangan kami tetap dengan tenangnya tidak memanfaatkan itu semua tahu-tahu Mbah Yaitin Seto tahu-tahu Mbah Yai Seto Mbah Yai Munif Seto waqatin tafa kaumun wa baqiya qaumun yatafakkanun beberapa santri, beberapa mutaharijin benar-benar paham betul betapa luar biasa manfaat keberadaan beliau sedangkan kami-kami yang ada hanya yang tadimun yatafakkanun ayan tadimun hanya menyesali nyapo nyapo zaman itu cik sugeng bahaya itu cik gagah cik ngaji awal itu malah leha-leha dengan tenangnya dengan santainya Zaman bahaya ibu Puji sehat-sehat ngaji dengan begitu tegas dan lantangnya. Kemudian kita dengan tenang meraup mimpi-mimpi dalam tidur panjang. Wayah ngeten iki kraos. Para masyayikh, para hadirin panjenengan tungaaken panjenengan pangestoni. Mugi-mugi pondok menika saged nidom, sakit lestari. Muki-muki sakit istiqomah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah lan panjenengan tungaken muki-muki, para wayah para putra wayah Simbah Ki Ahmad Jazuli dalam sak sederek muki-muki. tamsah dipun paringi himmah ingkang aliyah benar-benar memiliki kesadaran yang tinggi bahwa segala kenikmatan yang kami rasakan hari ini adalah murni atau semata-mata barokah daripada simbah Ki Ahmad Jazuli dan simbahnya Rodiah Jazuli para masyayikh para kiai dalam menikah buatan menangis simbah cuman alumni-alumni sepuh piantun-piantun engkang mengenal terhadap beliau banyak bercerita tentang Simbah Kiai Ahmad Jazuli Mbah Kiai Jazuli merupakan figur kiai yang benar-benar mencintai ngaji memiliki fanatisme buta akan ngaji beliau menghabiskan semua usianya segenap usianya untuk khidmah datang ngaji Mbah Kiai Jazuli pun sedoyo alumni sepuh yang menangis Mbah Kiai Jazuli sedoyo cerita Orang tua kami, paman-paman kami semuanya bercerita betapa luar biasanya Simbah Ki Ahmad Jazuli. Ki Jazuli, Masya Allah. Untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil tarikah yang paling berat, yang paling tidak menjanjikan, yakni tarikah taklim ta'alum. Kemudian beliau bersemboyan Abdul Turuk ilallah Torikotu ta'lim wa ta'alum memang seperti itu adanya tidak ada tarikoh menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih istimewa daripada ngaji dan ngajar ngaji mulang ngaji mulang walikuli wahidihim tarikun min turuk yahtaruhu fayakunu min dawasila Mbah Jazuli mengambil kajulusihi bainal anami murabbiyah kajulusihi bainal anami murabbiyah Kiai tidak pernah melakukan apapun kecuali ngaji, ngaji, ngaji. Maka dari itu kami, kami sebagai cucu penerus dan juga santri beliau benar-benar meyakini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man alima wa amila wa allama fadzaka yud'ad adiman fi malakuti samawat Rasulullah merujuk kepada Simbah Ki Ahmad Jazuli. Kejazuli Jazuli ngalim tenang, Ngalim tenang kejazuli Jazuli ini. Luar biasa ngalim ini. Bagaimana tidak? Hampir semua masyayihnya, semua gurunya mulai Romo ke Zainuddin Mujosari, Mbah Khalil Al-Bagalani, Romo ke Hasim Ash'ari dan semua gurunya mengakui betapa luar biasa kengaliman beliau Bagaimana tidak amil? Bagaimana beliau bukan amilan bi ulumi? Kejazuli ini, masya Allah, istiqomah luar biasa. Istiqomah top. Istiqomah fil ibadah wal ubudiyah, istiqomah fil ta'lim wa ta'allum luar biasa kejazuli ini. Bagaimana tidak alam? Bagaimana Kiai Jazuli dianggap kurang cukup untuk mengajar? Kejazuli itu semua cerita, alumni-alumni sepuh cerita. Abah kula niku bentinten cerita, Kejazuli ku ngaji mulang dhewe, zaman putra-putra masih kecil-kecil. Kejazuli sehari niku Pak, ngaji balah tidak kurang dari 15 bahkan sampai 18 kitab. Bendino Pak. 18 kitab. 18 kitab Pak. Masya Allah bayang tok buatan faham buatan sakit loh. Dan niku kok Kiai Jazuli menangi putu-putune putu ngoten pun. saya saestu nyawang. Wong putu putu ini niku ngaji peng pindo mawon boten istiqomah loh Pak. Saya Saestu Kiai Jazuli, Masya Allah. Luar biasa. Kiai Jazuli buatan duwe demen teng Aku lan mboten enten mboten demen kalih donya. Masya Allah. Abah kula niku bolak-balik ndawuh nek jazuli kuwi le bendino ngilingne putra-putrane. Ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Putune Masya Allah. panjenengan pangestoni, panjenengan pangestoni kula malih kemutan. Kula malih kemutan kalih dawuh Rama Kiai Said. Mengingatkan kami-kami putra-putra para masyayikh, putra-putra para kiai-kiai top, kiai-kiai agung untuk tidak hanya sekedar bangga akan karena kami dilahirkan dari rahim orang-orang agung wa asis fi binaika kulla majdi tarifin wa turkil majdat talida kamu jangan sok-sokan hanya membanggakan kehebatan-kehebatan kakek nenekmu. Tapi bangunlah kehebatan yang baru. Fasyarul alamin adawu kumuli. fahartahum zakarul jududa. Orang yang paling tidak menarik, orang yang paling buruk adalah orang yang tidak memiliki keistimewaan apapun tapi ketika dikalahkan orang lain dia selalu mengatakan loh kakek saya dulu nenek saya dulu orang tua saya dulu padahal dia bukan siapa-siapa wa khairun nasi hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida yang paling istimewa adalah benar-benar dilahirkan dari orang yang penuh karya sebagaimana Kiai Jazuli kemudian beliau juga mampu berdiri untuk membuat karya yang baru kemudian ditutup sama Kiai Said Agil saya masih ingat itu ditutup idamal jahlu khayyama fi biladi ra'aita usudaham oh, musihat kuruda ketika generasi itu adalah generasi yang tolol maka singa-singa semacam Mbah Bin, Mbah Huda, Mbah Mi jenengan hanya akan melihat kera-kera semacam Abdurrahman Al-Kausar dan itu pengen pangeston pengen pangeston mugi-mugi kulo sak sederek mugi-mugi tansah pinaringan himmah aliyah estu estu mboten nemen-nemen gelaaken dateng simbah Ki Ahmad Jazuli simbahnya Ahmad Jazuli luar biasa keberhasilan kesuksesan simbah Ki Ahmad Jazuli tidak lepas daripada jerih payah daripada simbah nyai dukungan simbah nyai mbah nyai buatan koyok bojone jenengan pak Mbahnya ini Masya Allah luar biasa betul Bagi Jazuli ini dipun dakwahaken kali Mbah Yaidin Bapak dipun Putra putrane kata Ki Jazuli sebagai uh, kepala rumah tangga berusaha untuk talabul halal mau Dia takkan kali Mbah Nyai Bah putra-putra tanggung jawab puluhan jenengan ngaos mawon jenengan ngaos mawon urusan ngopeni lari lari niku urusan kulo bojone jenengan ngoten mboten maka lahirlah Romo Kiai Ahmad Zainuddin Jazuli lahirlah Romo Kiai Nurul Huda Jazuli lahirlah Romo Kiai Hamim Jazuli Kiai Fuad Munim Jazuli Kiai Munif Jazuli Mbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli apa kula niku selalu dawuh aku gak tau ndelok pasangan paling sesuai menuju Allah Subhanahu wa taala koyok pasangane Kiai Jazuli lan Nyai Rohiyah Jazuli mugi-mugi sedaya mohon pikantuk berkah Mbah Kiai Ahmad Jazuli Nyai Rohiyah Jazuli kalau kita namung niku sing akan dalem nyun aku ngipang apun pangapunten terus sedaya mawon ngapun bener sakit mulia akan panjenengan bisa sakit menghormati panjenengan matur suwun rawuhipun matur suwun khusun datang para masyai datang para kiai matur suwun panjenengan kersa mangestoni pondok menikah panjenengan akan mugi-mugi tetes ma'adhan nafi'an mubarakah mustamiro ya Allah min yamin hadha ila yaumil kiamah kalau kita namun niku akan ngapun ngapun dhateng sedaya mawon al afu minkum wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh